Hallo, ik ben Jacob Caron. ik ben 22 jaar en ik woon in Watu. Tranoeter is bijna mijn tweede woonplaats. Ik ben al sinds dat ik 16 werd vrijwilliger op het festival, maar doordat mijn vader penningmeester is, kom ik al sinds een baby mee. Op Festival Tranoeter ben ik verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning, het oplossen van allerhande problemen en het verdelen van drank naar de verschillende drankpunten. De geslaagde festivaldag is een dag zonder al te grote problemen. De voordelen van mijn functie, dat is het contact met de vele mensen, de verantwoordelijkheid, het vele bezig zijn en kiezen van mijn eigen werkuren. Meestal komen jongeren het eerste jaar voor het ticket, maar het tweede jaar komen die terug voor de sfeer en de vriendenloop. Ik zie mezelf hier wel nog vele jaren meewerken.